Betty geht gleich spazieren, ne? Betty ist ein feines Katerchen. Petty hm? tut erzählen, ja? Komm, tu mal erzählen. Ja, du bist ein schönes Kind, ne? Feines Katerchen, ne? Ein feines Katerchen bist du. Hm? Ja. Gehst du mit spazieren? Ja, gehst du mit spazieren? Mhm. ist ein Sonnenscheinkater, ne? Betty ist mein Sonnenschein, ne? Feines Katerchen, ne? Ja, du hast immer so fein mit mir erzählen, ne? Guck mich mal an. Männelein? Schatzi? Ja.